新一轮的男团选秀即将重燃战火。最让人惊喜的是，百变周深解锁全新身份，正式官宣加盟创造营。你期待周深的导师首秀吗？周深的导师首秀会是严肃的，还是欢快的呢？虽然选秀节目的门槛越来越低，但是鹅厂邀请来了人气王子，收视率有了保障，生米们都有点迫不及待了。 面对新身份，周深的心情也有点小兴奋。第一时间发文配合官宣，可能是网络延时了。周深卡点官宣失败，居然登上了热搜。平平无奇的卡点小天才遭遇滑铁卢，果然是被综艺眷顾的周浅。粉丝爆笑神补刀，卡点失败这种事情，看破不说破，不许这样揭穿。周深老师也是要面子的人。 毕竟他的目标是偶像歌手，登上舞台能卡住点就行了。作为创造营发起人，Vocal 王子肯定能让这一届的学员受益匪浅。不过，周深却自嘲是杂技导师，被歌手耽误的段子手，无时无刻都在抖包袱。除了周深官宣加盟，另外三位发起人也敲定了人选，他们分别是硬糖少女郑乃馨、周震南和刘逸云 Amber。 路透消息，邓超很可能会担任导师团长，人气姐姐宁静则是创始人代表，这样的阵容堪称绝对豪华。周深不但邀请大家一起加入闯关游戏，还在文中表达了自己的激动心情，非常荣幸能够参与到这些朋友之中，期待不一样的惊喜和经历。值得一提的是，今年的创造营肯定是在夹缝中求生存。 原来，《青春有你三》突然延期，推迟到春节后上线。据说，《青三》是二月十八号开播，《创四》是二月二十号。两档男团选秀正面硬刚，火药味很浓。路透消息，《青三》的 PD 很可能是李宇春，人间芭比 Lisa 依然担任舞蹈导师，李荣浩回归，潘玮柏顶替豆芽老师，首次担任 rap 导师。 虞书欣是青春助教，如果消息属实，青三的导师阵容同样很抗打。去年的女团选秀，硬糖少女在人气方面略逊一筹，反倒是桃厂的 T H E 九异军突起。而且鹅厂重金打造的 R 幺 S E 男团也有点垮台，不放大招肯定是不行了。这样看来，人气小王子周深肯定就是鹅厂的超级杀手锏。 不得不承认，天籁 Vocal 太适合当声乐导师了，与生俱来的综艺感还能保证收视率。百变周深，一个人就是唱诗班、流行歌手、美声歌手、摇滚歌手、古风歌手、二次元歌手、民族歌手、童谣歌手、唱跳歌手，就算是偶像歌手也近在咫尺，十个手指都数不过来，只有你想不到，没有他做不到。 周深解锁全新身份，新年又有了新形象，期待全能音乐导师周深的精彩表现。鹅厂能邀请他加盟，肯定是赚到了。你期待周深的表现吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。